विद्या जाऊ सर्वधनम प्रधानम नमस्कार सेवाके म शङ्कर कुलुङ आज पनि मैले छोटो भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ हाम्रो श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय खाँदबारी आठ पिप्लेमा सरस्वती पूजा कसरी तयार गरिन्छ र कसरी मनाइन्छ छोटो भिडियो क्लिप्स यहाँहरूमा देखाउन लागिरहेको छु तसर्थ अन्त्यसम्म यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन होला साथै तपाईँहरूको सरस्वती पूजा कसरी मनाउनुहुन्छ कसरी मनाउनु भयो यी सबै कमेन्ट होला र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला शक्ति पूजाको अघिल्लो दिन चाहिँ अहिले यहाँ तयारी गर्नलाई शिक्षक अनि विद्यार्थी मिलेर तयारी गरिरहेका छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो दिपेन्द्र पाठक सरको नेतृत्वमा गुनिया पकाउने कार्यक्रम अहिले भइरहेको छ भातै पकाउँदैन थियो यहाँ त तरकारी त पकाउँदो रहेछ नि भात गर्नुहुन्छ यहाँ हामी पकाइ बोल्दैछ भइहाल्छ तपाईँले पकाएको यो चाहिँ सुचित्रा म्यामले अन्तिम पटक मलाई देखाएर चाहिँ बिदाई हुँदै जाँदै हुन्छ दिपेन्द्र सर चाहिँ कहाँ जानुभयो दोस्रो दिन अर्थात् सरस्वती पूजाको दिन सरस्वती मन्त्र पढेर पूर्व शिक्षक प्रधान गणेश बजगाई सर हुनुहुन्छ उहाँले सरस्वती मन्त्र पढ्दै हुनुहुन्छ र यसमा वाचन गर्न सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साथै हामी शिक्षकहरू पनि यहाँ लामबद्ध रूपमा भएर छौँ जसमा मैले पनि भिडियो खिच्न भ्याइरहेको छु महेश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी अष्टमं वरदायिनी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चन्द्रघण्टा एकादशं चन्द्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर पुस्तकधारिणी संयुक्ता हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे विद्यादानं करोतु मे प्रथमं भारती नाम भारती द्वितीयं च सरस्वती द्वितीयं सरस्वती तृतीयं शारदा देवी एवं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी चतुर्थं हंसवाहिनी पञ्चमं जगन्माता षष्टम्बागीश्वरी तथा सप्तमं चक्रकौमारी अष्टमं वरदायिनी नवमं Doutor त्यति बढेर जाने जति हामीले सिकाउँछौँ त्यति झनझन खर्च गर्दा झनझन बढेर जाने भनेको विद्या हो पैसा सम्पत्ति भनेको बाँड्दाखेरि सकिन्छ तर विद्या कहिल्यै सकिँदैन र भाइ बहिनीहरूले राम्रो गरेर पढ्नु अरूलाई दिनु पर्दैन वनपछि ठुलो ठुलो खोल्सानी राखेपछि कहिले फेल हुँदैन ज्ञान बुद्धि बढेर जान्छ श्री सरस्वती माताले सबैको सबैभन्दा जाडो भएछ उसलाई Corporation Create Corporation tempatin apa itu yang kepada di seperti itu bisa Kainya Ya, ya. Ya, ya. Lain, lain, lain. Ma'am. Hello. Happy Saraswati Puja. Happy Saraswati Puja to you. Amma Ma'am, happy Saraswati Puja. Dhanyabad. Ji, hami ta ta parcha. Sari hoina ko patha dine tarika. Jau, uya ya patha jau. Jau. 아니면 예뻐 사자 우연. Kita mau kore ini kata Iya. Sir happy Saraswati Puja. Oh, happy. Sri Guru Sir happy Saraswati Puja. Happy, sir. सरस्वती पूजा यो असी सालको राम्रो तरिकाले मनाइयो खुसी लाग्यो स्वास्थ्यले सास दिइरहेछ राम्रै छ विद्यालयमा सुरु आउँदाको जस्तै मलाई तागत मन हर्ष बनाई राम्रो लागिरहेछ सरस्वतीको वाहन के हो भने त आस हो के खाएको अरे तिमीले चाहिँ तिम्रो नाम पनि भनिदेऊ न मेरो नाम Jalisa is Sri good everybody School. Name is Jalisa in and 29 name is Yeah, ठीक sir. My name is Akshay I study in class 3. My number is 26. I live in Khatbari. My school name is Ria. Khatbari कति? Khatbari. One. We play secondary. तिमीले चाहिँ के खाएको अरे नानी तिमीहरूले चाहिँ हो हीरा ले जानकार भाइले सरस्वती पूजाको प्रसाद सुचित्रा म्याम पनि एकदम बिजी हुनुहुन्छ हिमादेवी म्याम पनि एकदम बिजी हुनुहुन्छ उसले उसले त अलरेडी टिका लगाएर आएन त पहिले नै फुल कस्तो लागिरहेछ भाइहरूलाई हजुर हामीलाई रमाइलो भइरहेको छ सरस्वती पूजा कस्तो हुन्छ तर सर भित्र चाहिँ लास्ट धुवा भइरहेछ होइन सर भन्दै पास हुने ओहो यता त यस्तो धुवा आइसक्यो धुवा पो रहेछ त हौ पुरै Dipendra sir how are you feeling excited होला के छ ठिक छ नि होइन तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ एकदम रमाइलो एकदम राम्रो अब चाहिँ अन्तिम पूजाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ हाम्रो सरस्वती पूजा सकेर हामी चाहिँ प्रसाद खानको लागि हाम्रो स्टाफहरूको टिम अफिसमा भेला भएर प्रसाद वितरण अनि खाने कार्यक्रम रहेको छ यहाँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो युट्युब च्यानलबाट हाम्रो सरस्वती पूजाको तयारी अनि सरस्वती पूजाको यो विभिन्न क्रियाकलापलाई नजिकैबाट निहालिदिनु भयो साथै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला र यदि यो युट्युब च्यानल मन पर्यो भने सब्सक्राइब भने गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद